sei que com certeza vai ser alguma coisa especial. É, Obrigado, Ramiro. Obrigado a todos. Uh, quero começar por agradecer à artistas pelo amável convite para fazer esta palestra e dizer que quando me pediram algo que fosse útil para Keynote, bem, eu comecei pelo título e assegurou que a sala está cheia. Portanto, o objetivo está conseguido. A partir daqui, o segundo objetivo é catar os não vazios. uh, <laughs> a minha ideia nesta palestra não é falar demasiado do trabalho que faço ou que fazemos. Falarei um pouquinho do trabalho. Mas a minha ideia é expandir possibilidades é sabermos pensar para que também possamos todos ter aqui um bocadinho as colaborações que possamos vir a ter. O... Esta palestra tem só duas partes. Só vou falar no presente e no futuro. O presente é o que nos faz estudar e o futuro é para onde vamos todos e, portanto, também temos que tratar isso. Portanto, vamos começar. falar-vos do trabalho que temos vindo a fazer com a Portugal Telecom Inovação. Nesse trabalho, permitam-me que passe para este lado, nesse trabalho, basicamente, nós uh, temos vindo a permitir sistemas, sistemas de gestão de formação profissional para grandes empresas permitam configurar o que é que acontece através do back-office num espaço 3D configuramos na parte web, atuamos, fazemos formação na parte 3D. Na parte 3D, alteramos, processamos informação. Na parte web, vemos o reflexo dessa informação, tudo controlado pelo back-office. Portanto, aquilo que estivemos a fazer há uns dois anos, isto neste momento é um produto já vendido à Vivo, operadora de telecomunicações do Brasil, o que fizemos foi transformar o espaço 3D não num jogo, não numa simulação, mas apenas numa interface com o sistema. Portanto, tudo que estamos, que estamos a ver ali não é um jogo mais um, não é mais uma simulação, não. É uma interface, é uma arquitetura de interface. E estamos a continuar. E temos vindo a trabalhar com novas exigências, novos requisitos. E temos aqui um caso específico. O que nos pediu a Portugal Telecom foi que um coordenador de formação nesta sala pudesse definir quem pode mexer em que objeto. Permissões. Quem pode mexer na câmara de vídeo? Quem pode mexer na tela? Quem pode mexer nos objetos? E o problema é como é que a gente define Alguém tem uma proposta. Definir quem pode mexer. Lá para trás. Alguém tem uma proposta de interface? Nós propusemos isto aos alunos. Podíamos falar, podíamos falar do que é que os especialistas propõem. Mas os especialistas não são o quadro funcionários de nenhuma empresa. São uma minoria. Então, a experiência é baseada no que é que os nossos alunos foram propondo, o que é que passámos para os nossos alunos a primeira proposta foi que houvesse um botão. Um botão para quem está ao computador diga eu quero especificar permissões. É mal, Porque se eu fizer isso, eu a seguir tenho outro botão. E depois vou ter outro botão. Já que estamos em sistemas de informação, toda a gente gosta muito esse não se vê, mas felizmente neste sistema de projeção eu resolvo. Vamos ter aqui uns, os gráficozinhos. depois temos um gráfico de barras para monitorização. E quem gosta de dashboards, permita-me que levante isto para o projeto das pessoas que estão lá atrás. Para quem gosta de dashboards, talvez ali mais umas indicações, tem que é estar a correr bem e correr mal. Portanto, fica confuso. Isto não resolve. E os jogos são de ajuda. Para muita gente pensa, não faz mal, 3D nas empresas é novo, mas nos jogos é antigo. Vamos aos jogos. Vamos ver como é que nos jogos se faz interação. Isto é um Senhor dos Anéis online. Só que os jogos, grande parte deles, são para pessoas dedicadas. Pessoas que querem aprender para dominar uma plataforma. Ora, o cenário empresarial e profissional não é esse. Temos quem domina a plataforma, mas temos pessoas que têm rapidamente a alcançar o que precisam. Tem uma formação demasiado longa. Neste jogo, repare na riqueza de formas de interação. Menus para diferentes opções. Listas de ações rápidas. Eh, ações rápidas que se podem fazer. Acesso aos outros jogadores da equipa, para vermos o estado dos membros da equipa, para comunicarmos com os membros da equipa. Controlo de estado. Informações sobre as tarefas em curso. Pronto, são demandas, são quests, são tarefas. E o que há a cumprir. Isso só abordei parte. Temos ali mais formas de interação porque os jogos só por si não nos resolvem estes problemas de interação. Porque aquilo que se coloca a quem trabalha é diferente daquilo que se coloca a quem joga. Tínhamos aqui um desafio. Tínhamos que arranjar uma forma mais prática dos botões. Os botões vão dar jeito. Há muitas coisas que nós vamos fazer com botões, de facto. Mas não pode ser a única solução. Então, a primeira solução proposta pelos alunos e que está a funcionar foi esta. Para quem não repara a diferença, está aqui um cubo verde, que podia ser um painel de controlo, uma consola. Clicando, parece uma lista de objetos. O coordenador escolhe o objeto. E a seguir aparece uma lista de utilizadores e o coordenador escolhe quais são os utilizadores que podem mexer naquele objeto e a sala está configurada. Isto é uma solução elegante, porque é discreta, porque só o coordenador é que vê o que está a fazer. Isto é uma solução limitada, porque ninguém sabe o que o coordenador está a fazer, mas ninguém vê. Portanto, não consigo trabalhar em equipa com facilidade. É bom para algumas soluções, mas não chega. Então nós propusemos uma variante diferente, Nesta variante, o coordenador vai vestir um capacete. Vai a é uma lista de objetos que tem e veste um capacete. Ao vestir o capacete, aparecem estas esferas que identificam os objetos. E agora ele não precisa tocar na tela, ele toca na esfera da tela. E, portanto, já não aparece a lista de objetos, aparece a lista de utilizadores diretamente. E a seguir, está configurada, está configurado o acesso à tela. Permitam que recue. Ele sabe exatamente qual é o objeto que quer alterar. Não tem que o procurar numa lista. E se mais alguém estiver naquela sala, sabe que o administrador não está distraído, está a fazer uma tarefa de administração porque tem o capacete. E sabe que o administrador pode estar a mexer nestes objetos, mas não está a mexer nos outros. Portanto, temos agora algo que não é discreto, não serve para tudo, mas é visível e, portanto, pode ser apoio à colaboração. Temos aqui uma solução de interface. Este é o primeiro exemplo que eu vos trouxe. O segundo exemplo que vos quero trazer vem de outro projeto que temos em curso, este com a Força Aérea Portuguesa. E este este projeto tem a ver com a formação de mecânicos para os motores do S-16. Portanto, o ambiente atual é este. Neste ambiente atual, ainda está em trabalho, não está pronto. Os mecânicos podem, em sozinhos ou em equipas de 3 ou 4, podem efetuar os processos de colocação de um, do motor Pratt Whitney dentro de um F-16 verificar a perspectiva, colocar peças eh, de encaixe, colocar manipulos, várias tarefas. Enquanto isso acontece, enquanto tudo isso vai acontecendo, mais uma vez a nossa abordagem. O 3D não é um jogo, não é uma simulação, o 3D é uma interface. Todas as interações vêm para um back-office que decide o que acontece. E o back-office comanda as consequências. A mesma abordagem, sempre a mesma perspectiva de integração do 3D nos sistemas de decisão, nos sistemas de coordenação. E este é o problema que temos. Neste processo, estamos sempre a dizer o que queremos fazer. Mas se eu quero especificar, eu tenho um problema. Hoje de manhã houve dois artigos muito, muitíssimo interessantes de Vigo, precisamente a propor uma metodologia de especificação para problemas multiagentes. Isto é algo que nós sentimos todos os dias também. para especificarmos isto, precisamos de novas preocupações. Como é que exprimimos uma intenção? E esta foi uma das primeiras abordagens dos nossos alunos uma intenção simples. Para quem está lá atrás, se não consegue ler, vamos ver já embora, em breve o que está ali escrito. Diz, diz que quer largar. Se o utilizador quer largar, quer largar, vai alterar o estado do sistema e vai responder ao 3D com a ordem de largar. Parece simples. Mas é muito nebuloso. Vê-se mal. Este diz que quer é largar não conseguimos focar bem o que queremos aqui dizer. O que é que está dentro deste diz que quer é largar? Os utilizadores, os especificadores pensam assim. Diz que quer é largar. Portanto, ele vai ao menu, escolher uma opção para largar. Ou vai a um botão para largar. Quando os nossos alunos estão a especificar, mesmo quando falamos com pessoas experientes, não se mexia muito mais naquilo a intenção, o use case, preferirem, o use case era largar. Mas isto não serve. Vamos olhar para dentro do que, do que pode ser. Vamos olhar para dentro do largar. Será que largar é que o utilizador escolhe uma opção do botão direito adicional da interface? Será que para largar o objeto para largar no objeto, vamos com o rato e tocamos no objeto. Será que para largar o objeto criamos um objeto novo? O simples facto de criar algo que torna este objeto desnecessário faz com que ele desapareça? Será da posição? Será que quando eu chego a certo sítio ou quando toco, de certa forma, largo o objeto? Será que eu falo e largo o objeto? Escrevo um comando ou mesmo de voz ou de texto. E se for ao sentar-me? Será que eu, ao sentar-me, né? não posso provocar com que imediatamente fique de mãos livres? Isto não são menus, isto não são botões, tudo isto são opções e é apenas a superfície do que podemos fazer. Portanto, tudo isto, ainda vestia como já não estava a esquecer do vestido Está nebuloso neste processo de especificação. E não termina. Alterar o estado. Muito bem, eu vou largar. Alterar o estado anal. É uma máquina de estados, muda-se de estado. Mas é preciso responder ao 3D. Dizer o que é que vai acontecer. Estamos outra vez a ver isto mal. Está outra vez nebuloso. Está pouco focado responder com uma ordem. Entretanto, descobrava esse peço que escapou outra vez. Chato. Responder com uma ordem. Qual ordem? Eu vou responder ao 3D que ele tem que fazer algo. Será que tem que apanhar o que se largou? Será que eu deixo a pessoa largar, mas não quero que ela de facto largue e tem que devolver? Será que tem que alterar a simulação? Será que ao largar um objeto acontece alguma coisa diferente no funcionamento do sistema? Será que tem que alterar a perspectiva do utilizador? O utilizador, ao largar o objeto, muda a câmara.